Sabia que as ONGs possuem acesso às mais diversas ferramentas digitais com bom desconto até mesmo de graça? Meu nome é Thiago e hoje eu vou te mostrar como conseguir isso através da TechSoup. No vídeo anterior, nós vimos rapidamente o que é a transformação digital composta pelos três P's, de pessoas, processo e plataforma. Se você não assistiu, corre lá porque é importante você saber como isso impacta a sua organização. Uma das primeiras dicas que eu costumo passar para as ONGs é fazer o cadastro na TechSoup. Tech o quê? Sim, TechSoup. Tech, de tecnologia, soup, de sopa em inglês vai saber porque que eles inventaram esse nome. Ela é uma ONG fundada no Vale do Silício para agregar os programas de doações de grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft e outras. Aliás, o nosso próximo vídeo é sobre os benefícios do Google para as ONGs, você não pode perder. O cadastro na plataforma da TechSoup é importante para as ONGs porque com ele elas possuem acesso a isenções ou descontos tanto na parte de software, que são os programas, quanto na parte de hardware, como computadores e notebooks, por exemplo. Esse cadastro vai apenas adiantar as coisas quando a sua mãe começar a utilizar ferramentas digitais. A TechSoup está espalhada pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E o cadastro é bem simples, basta você acessar o site, clicar em Cadastre-se na TechSoup e depois em registrar o usuário. Você receberá um e-mail de confirmação, por isso é importante você checar a pasta spam porque o e-mail pode ter ido para lá. Assim que você seguir as instruções enviadas para o seu e-mail, o próximo passo é você cadastrar a organização que você representa. Para isso, você precisará preencher um formulário com os dados da organização e enviar o estatuto e o cartão CNPJ para a TechSoup. Feito isso, é só você aguardar por até 3 dias que você receberá um e-mail confirmando o cadastro da sua organização. Mas atenção, um dos critérios de elegibilidade da TechSoup é que a sua organização tem um CNPJ. E cada parceiro da TechSoup, como Google e Microsoft, possuem seus próprios critérios, que podem diferir um do outro. Toda essa informação você confere nos links que eu vou deixar logo abaixo, na descrição do vídeo. Vale lembrar que esse cadastro possui validade de 5 anos. Depois desse período, você precisa refazer todo esse procedimento. Se você tiver alguma dúvida ou problema, eu sugiro que você deixe um comentário aqui nesse vídeo, porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Dessa forma, faremos o nosso melhor para responder a cada comentário. Combinado? Por fim, mas não menos importante, é bom lembrar que assim como as tecnologias estão sempre mudando, cada etapa desse processo de cadastro pode sofrer alteração sem aviso prévio. Agora é com você. Acesse o site da TechSoup e faça o cadastro da sua ONG. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima!